Бардыңыздарды, диджи конус ошмуда санариптешүү аркылуу айылдык жамааттар үчүн ачык айкын келечекти куруу долбоорунун алкагында и билим фест фестивали өттү иш чарага президенттин ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары эрнист толтоев ошмунун дистанциондук билим берүү технологиялары менен иштөө боюнча проректору тасилхан жумабаева эстон эл аралык өнүгүү борборунун кызматкерлери эстониялык эксперт адистер баткен ысык көл облусунан келген катышуучулар ошмунун окутуучулары студенттери катышты санарип көндүмдөр борбору жаңы э, идеяларга бай жаңы технологияларга бай өзүмдү өнүктүрөм деген окуучуларга студенттерге жана ошондой эле баардык каалоочуларга дайыма эшиги ачык борбор эгер сиздер дагы кааласаңыздар келип өзүңүздөрдү өнүктүрсөңүздөр болот мен өз долбоорумду бир жылдын ичинде ушул санарип көнүмдөр борборун борборунун жардамы менен иштеп э, чыктым э, он беш жашымдан баштап санарип көндүмдөр борборуна бара баштаганмын ошондон баштап эко баткен экологиялык долбоорун иштеп чыкканмын иштеп баштаганмын тогуз айдын ичинде ишке ашырдык бул долбоордун негизинде биз экологияга кам көрүү максатында эко урналарды орноттук бир нече тренингдерди өткөздүк ошондой эле бир нече выставкаларда катыштык мындан ары дагы өзүбүздүн долбоорубузду өнүктүрөбүз иш чаранын алкагында роза отунбаеванын демилгеси фонду балдар үчүн китептердин жарманкесин уюштурду дижи конуш долбоорунун ыктыярчылары стартаперлер өздөрүнүн жеке долбоорлорунун пайдасы максаты жөнүндө айтып айтып беришти биздин э, аталышыбыз э, бул э, санариптештирүү аркылуу элет коомчулуктары үчүн ачык жана айқын келечек куруу долбоору Э, деп аталат э, негизи бул долбоор эки уюм менен ишке ашырылып жатат бул кыргызстандын уюму лидер коомдук бирикме жана эстониялык эл аралык э, өнүгүү борбору биздин долбоорду европа биримдиги каржылайт кыргызстандагы өкүлчүлүгү негизги максат бул деген элет коомчулуктарга санарип көндүмдөрдү өнүктүрүү үчүн шарт түзүү окуу процессинин даңазалоо жана тартынбоого чакыруу кичинекей бала болобупенсионер болобу э, окуп жашаш керек э, албетте и билим да э, электрондук билим айти жаатындагы билим бул эң негизги максат иш чаранын экинчи бөлүгүндө жергиликтүү жамааттардын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн санариптик технологиялар ишкердик жана бизнестин негиздери боюнча курстарды иштеп чыгуу билим берүү мекемелеринин кызматташтыгынын артыкчылыктары айти заманбап тенденцияларында билим алуу же өз алдынча билим алуу чоңдорго билим берүүдөгү санариптештирүү багытында мастер класстар өтүлдү Фестивалдын максаты элет коомчулуктарга санарип көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн шарт түзүү болуп саналат иш чаранын соңунда движу конуш долбоорунун координатору тарабынан ошмунун ректору баштаган ректордук жамаатка дижу конуш долбоорунун ыктыярчыларына жалпы катышуучуларга ыраазычылыктар айтылып символикалык белектер тапшырылды жаннат Сахарбек кызы баяман кенжебай уулу ош му жаңылыктары